twali tukyalakinga ennyo okutegeera nti kyebayita okwegatta mu kibiina kyeki teriba ggwanga teriba ddiini teguba mukwano wabula kikulembera birowoozo bye bitugattayo nabwakityo gwali eyatunuulira ensonga eno eyokuba nti abantu baffe mu ggwanga uganda bakyali aga naaga bataga butazi leero ali mwenaalemu hmm. enkya wa people power hmm. people power bwafubutukayo ndi wa dp ate bwe nvudde mu dp ndi wefudisi nomubuuza nti kutaga okwo kiki walibadde okuŋŋanya mumanifesito ezezo omulundi gumu n'otuula wali omwezi n'ozeetoola n'olyoka osalawo gye ŋŋenda okulaga ekireeta ekyo kiki nti enkola ey'ebibiina tetugitegeera obwaini agaya n'agamba tutandise olugendo luno naye tusuubire bangi bagenda tubaako bangi bagenda tulwegaana eyo statement babi yajogera yajogera hmm. abantu abamu dokita hmm. bagenda kuva ku mugendo bagenda kuva ku nkyukakyuka bagenda kutala ekyo tekikuyuguranga ettama naye ate waliwo enfissi ezigenda osigalawo era ezo enfissi katonda zatunulidde ne uganda zetunulidde gamba we bati abasuubuzi abasuubula ebyennyanja bya uganda nga babitwala e bulaaya mu mawanga naddala china ne bulaaya nga begattira mu kibiina kyabwe ekya uganda fish processors and exporters association baagala gavumenti ewere okulya empuuta n'okugitunda wano bagirekere abagitwala ebweru weggwanga kubanga yatunzi nnyo eyakyogedde nga muyindi nga n'oluganda talumanyi singa abadde uhuru nga yayogera twandigayo bakale kubanga yayogera oluganda gavumenti ya nrm kyentukako kyekiriwa wya dares an interest nga gweyagala gwesonzeeko kino kitegere okuva n'olwaleero bwabawa opposition nga babamutegamu nga weeri esobola okulwali ne opposition oli nayitamu naye nga temumanyanga nti mutego abakoba yeyawaaba ne bamuleeta mu kooti yagamba bwati omulamuzi i have no evidence but i no joyce baagala bribed voters n'abakoba tells court asked to present the other forms to show that she was cheated the lands minister said she didn't have any on bribal allegations she said she was simply told by her agent kati buli ekintu kino ono omukyala naabakobe yali owa poliisi amanyi ruling za court their based on evidence presented waliwo ekibuuzo ekitandise uganda one nga bagamba nti lumbuye bamuleeta e uganda yateeseza ne gavumenti tagenda kuddamu kwogera byabadde ayogera baani aba babireeta aa nti kati tomanyi wano gavumenti ya nrm etambulira ku propaganda nabwakite ku nsonga ebitambula mu ggwanga n'ebiriwo bikyayinza okuba mu elementi y'emu kwabo bannaffe abakwatibwa ne badda wano oba okwagala okuswazibwa okukakasibwa nti baseetezebwa we bali tebaddamu kumanyikibwa naye nga baweereza eggwanga lyabwe likewise gavumenti eno eyajja yenannyini bikolobero bw'oba onyonyola ekigambo atrocities mu ggwanga lino oserka na gavumenti ya museveni nabo yajja nabo abali mu kigambo fronasa nga bakyali e tanzania ate era mu bulamuzi obwo njogera ku byabufuzi so si obulamuzi obwa judicialy nabwekityo ekizibu kye tukyalina nti ate mitabo yetwawombamu ogwanga lyaffe ate byatuleka mabega netuba nga tufaanaganye n'oli nanyini sisimuka gwetasisimula <laughs> nabwekityo bayibuli yabuwuuza nti mulikomya ddi okubeera aga naaga enkya oli wa katonda ate bwe buwongeera nofundikira nga ate ogenze mu ssabo nabwe kiti okusalawo kw'omwana w'omuntu kusinziira ku ye n'ebirowoozo bye naye nze nja kikuba tuwe traffic gwali eyo gwosalewo eitha kituufu ye yavuddeyo oba kikyamu kale mukyo sijja kubeerawo nga jaji wabula kwekuwa opiniyoni eyange njagala okubategeeza nti eggwanga uganda okubeddamu 25 mu ebiri twatandika enkola ey'ebibiina 954 ne twegattibwako dp nga tutandisa ne unc upc nejja ate neva mu unc naye ebirowoozo by'ebibiina ebyo ebisatu ebyaliwo nga bikamenyo kubanga emaga wali ebiina bulala mwenda obutasaundi nga kubeera viable mm. bantu kubulabamu makulu naye entambula z'ebibiina zigenzo sange gwanga uganda wetuli nkaga mwebiri tugambe nti twetongoledde mukwefuga kwaffe kubanga okwefuga kwali kwabanna uganda ate kwali kwa gwanga buganda nabwakityo ebibiina ebyo bizze bibeerawo n'okutambula kwabyo doti eriwo enkulu eyaleeta obuzibu twagenda okuyingira mu nkola yabyo nga tetubitegeera twali tukyalakinga ennyo okutegeera nti kibaita okwegatta mu kibiina kyeki teriba ggwanga teriba ddiini teguba mukwano wabula kikulembera birowoozo bye bitugattayo nabwakite gwali eyo atunuulira ensonga eno ey'okuba nti abantu baffe mu ggwanga uganda bakyali aga naaga bataga butazi <coughs> leero ali mwenaalemu hmm. enkyawa people power hmm. people power bwafubutukayo ndi wa dp ate bwe nvudde mu dp ndiwefu dc hmm. nomubuuza nti kutaga okwo kiki wali badde okuŋŋanya mu manifesito ezezo mulundi gumu n'otuula wali omwezi n'ozeetoola n'olyoka osalawo gye ŋŋenda okulaga ekireeta ekyo kiki nti enkola ey'ebibiina tetugitegeera nabwo kiti ate bannaffe abategedde mu nkola ez'ebibiina ate ekisinza okubasula lwaki ate abamu baddukayo kwe kusuula amawanga gaffe getutandikirako nga genesis nti ndi musajja muganda ŋenda otutunula mu kibiina kiri nga tekyagala ate kugamba kigambo buganda hmm. ninga nti aa awo sijja kuyingirawo ate bannaffe betuzze nabo nga twegattidde wamu netujja neteekawo enkola ebina mu kyenda mukaaga batufuula nga ate twewunzise so nga ate babo bebewunzise batya kekere nkyokusawo kwendagaano yakasaka naye endagaano yogerwako eyavaamu 10 points program tukkiriziganya nti wetunafuluma gavumenti yakikaaki nti abaganda abalisinga okuba abangi ku ddala obwakabaka kyebalisawo kyetugenda otutambula nakyo bannayuganda nabo bukuludda luli babasazeewo ku nsonga yaabwe nekitugenda okusiba naga nti ebiri tebikwataganye tugenda tutegeera tutya nti katuteekewo kale ennyingo namba musanvu eno egenda okkyusa buli kimu redressing all the errors committed by the past regime ebyo byonna bwe tuba tukisinga ku nnyingo eyo kyetaaga okuddayo tuli adressing enkola y'ebibiina okujja kwabya abantu baffe byali byetaagisa oba nedda nga tonnanenya oli yasaze kuva mu kino nadda mu kiri nabwekityo mu byabufuzi bwaffe mu ggwanga uganda aketerekera akateekeddwa okusookebwa okubeerawo kwe kuyigiriza enkola z'ebibiina okuddayo ku genesis nga tusinza mu setese kumi n'esatu n'okutundira amawanga gaffe geetaaga kutambuzibwa gatya wano ebibiina byebyobufuzi bye tutegeera bika mu mm, buganda mm. ebibiina byebyobufuzi bye tutegeera ennyo bajjajja ba mituba bataka ba busolya administrationz ezaffe eza buganda zonna buba zitunuulidde teriyo kyetaagisa bibiina tewali line ya administration eva ku wansi ku wekyalo mpaka mukatikyo negwera mu sabasajja kabaka weri neva mu hairake yabenju okutuuka mu bajjajja ab'obusolya mu gye tuyita abutaka bwaffe nayo weeri era nayo negwera mu sabasajja kabaka olwaleero obuuza nti political party zino zajja for what ngaekibuuzo kikyali awo kitegeeza nti abaazimu bali agenest enkola ey'obwakabaka bonna gye bali kyovula nti lunabwozisoma tewaliwo esiperi nga kigambo monakism noono kenyini yatukuba ssulu natuyita mu buyisi museveni bwe twakomawo nga tumaze okukkaanya kyenda muesatu baatikkira twafuna byoya byanswa nassawa yali tukyakaaba kale nga tonnaba kutunulira gundi yavudde mu kibiina kino nadda mu kiri ebyo sibirabamu makulu ntunulira erementi emu yekiki ekyamukanza okufubutuka eri naafubuluka nadda mu kibiina kino kyekyalibadde ekibuuzo kiri wase naye olwobutamanya byabufuzi mu ggwanga lyaffe buli avayo tujja kuwoggana buki buwogganyi naye question weeri hmm. gyentera okukubiriza bannanga abanuupu ne mbategeeza nti mazima ddala mugezeeko okufaayo okutunuulira obudoki ripooti eyasindikibwako sempewo okuddamu okukilarifayinga nga mukyali awo nga mukyasaaga walifubutukayo omuntu <laughs> okubwesooka si kubulya hmm. nga mukyalaba abaana bajja bwe bafulumayo batandise okuteekawo nembeera egamba nti oyajja ne museveni bataddewo buli kintu kyonna ekiraga nti aa bwotunula mu nop ate awo bamaze okweryamu olukwe mugezeko okuddayo okusimba abayivu abantu bonna mu seeke yagamba nti tulina ba elders tutunulire balooya bannaddiini tubagatte mu kintu mu kibaga omulundi gumu ekinasibwako emikono abantu okuba nti bakyayuuga ekyatutawaanya nop ekyalina kyetuta half backed minds ezisobola okuzimba eggwanga eryawamu kubanga ebirowoozo erina bya ludda lumu hmm. nabwe kityo nzira ku ludda oluli next gwe kennyini ngaozimba ligase mutabani wa ttaamala emirundi mwalisose kwebuuza kyamukanga kudduka ku kitaawe so si kwebuuza kiki ekyamukanze okudduka mu nuupu adde wa kitaawe ye kwesyoni enkulu gye njagala okulekera abatuwuliriza okuwaata omwaganya muto wange kayabe ko kyayogera katonda bankuumire weewa kai <coughs> mugenda kufa obwavu abaganye okuva mu kibina mudde mukyera temwina mirimu omanyi omanyi um, waliwo ebintu ebimu byeneewuunya hmm. singa biba tebibaddeewo bobi wayini oyo mulaba hmm. nze nagamba ndumwenda tulina wetwesanga nemuganda ndumwenda sagala oyogere luzungu kyengenda okugamba kiwulire wagamba oyo bob wine nti huligani simanye muyaye simanye muti talina kyasobola kukolako nemugamba naye amaanyi ogawulira nasirikira bati nasa nemuga nedda tuseka amaanyi gogawulira awo nga kampeni zitandise mm. naye bob wine ngenze mwetegereza statement zakola era nze nakkiriza eitha aliko ekintu ekirala kubanga omanyi woba olaba ensi katonda katonda bw'aba ajja he puts yetemako ko obuyinza n'abwa omwana w'omuntu okufuga abaana b'abantu bafuga ensi eno on behalf of god olaba nti katonda abeera wankizo nnyo mu muntu agenda okukulembera amawanga ago era katonda asobola okuddira omuntu n'omulaba ngaakyali mukulembeze waggwanga eri naye nga katonda yamugjako ekisa kye dda ngaowa olaba yakijja ku sawulo n'akiteeka ku dawudi emyaka kumi n'emeka kyova olaba yesu agamba nti abantu abo bannabbi b'obulimi omulabe balabira ku bibala byabwe era nze nzikiriza omuntu omu katonda gw'abaakubye mu bukulembeze omulabira ku bibala bye nti omuntu osobola okukeeraawo nogana ebane pulezidenti kino takiraba aa ah, ekisa kya mukama kyamuvaako ne weyekalakasa ne wagenda n'asaba bwati ne wakuba nyo engalo ayita katonda okumala katonda asobola okuba nga yamugoba dda nga waliwo gwaleeta kati gwaleeta omulaba mu statements mu ntambula ze nabiki n'ebiringa ebyo obwaini yagaya n'agamba tutandise olugendo luno naye tusuubire bangi bagenda tutuvaako bangi bagenda tutwegaana eyo statement babi yajogera yajogera bangi bagenda tuvaako bangi bagenda twegaana eh, abala bajja kufa abasigaddewo tukole ki tugume kankubuulire nze okeera nendaba omuntu nga atandise okuvuma bobu wine oba avuddeyo oba agenze simanyi bamuwadde omulimu kati kitegeeza nti ekigendererwakye kyali ki otegedde hmm. kubanga kati struggle weeri nze abantu bakimanyire wisdom oyo wisdom agira president mseven naye kisinga obukulu siri kidoli oba kidomola nti to me sisobola kukkiriza nti 2026 mbu waliwo for example sisobola kukkiriza kicwale kankyogere straight omuntu akitegere nti olaba nekuno okwesimbawo kwa president museven okuwedde yali nsobi kakati ongambe mu 2026 nti akomewo era kankyogere wano nga nemukulu wange ono waali bwolaba nga president museven ngaakomyewo kukalulu ka 2026 hmm. walai bilai talai ojjaku kiba kitegeeza agenda kuba nga aziise efamire ye agenda kuba nga agisiize otegera kyengamba mm, kubanga ebigenda okuddako ojja nabyewuunya agenda kuba agiziise okuziika kwennyini bingi kugiziika kakati naawo abantu abamu bajja mu sitrago kufuna sente abalala kufuna mirimu afuna wali batandika omuwa miliyoni abalala tetwajja kukola sente twajja kulaba nsinga ekyuka kubanga waliwo byetwakoowa kyova olaba abamu bajja kukola contribution ku struggle eyajja okukola contribution ku struggle asobola okuba ng'atambula bw'ati ne bamuyita omumu wa miliyoni bitaano n'agenda abalala twafuuka saddaaka nti kakati gwe dokita olina lake otuusiza wano abasajja ababiri saawa yonna abagenda okuyingira ekkomera at anytime <laughs> otegedde kyekugamba saawa yonna era kakati olaba kati nze natandika obwongo bwange natandika obuliisa akabunga keruzira akekitalya buli ava ekitalya gwe mbuuza jjuzira ninjoga ne kezi kozi basula batya nanyonyola engeri gye batambula mu tooyi kati mbikola mu practice awo nti oba ogenda mu tooyi ogenda ogenda ofukamidde nokulaba oti ngenda otutuukayo nga nkoze eki why kubanga nze sajja buzi kukola contribution ku uganda empya nalaama obwongo bwange neŋgamba ekijja kijje katube saddaaka otegeeekyo mirundi kati abo abantu ngaabo nze mmanyi mirundi <clears throat> tamala emirundi gino yamuto wange oyo asobola okuba nga visioni ye teyagitegeera teyategeera gyalaga nti ye okumuwa omulimu kimumala kyova olamanze bantu bangi nnyo mbalaba wano bakyusa ebigambo ajja nayogera ekintu nabakwekyo omanyi president museveni ye katonda wange era ye katonda nava wano uganda tebaawo a kekasuwa ye katonda ye katonda kati oyo muwuliriza era nze katonda mwebaza kubanga abantu abo bebogera ebyo sibaawo kubanga nze oyo ayogera ekintu ekyo nemwambalya nebantwalairuzira kati omuntu kati oyimiridde botyoni natandika katonda wa era omulaba oyo gwomanyi bannayuganda n'omukka gwe bassa ye president museveni katonda kati nga noyo ayogera otegera naddala abantu b'omu centro era nze nagamba singa katonda atuyamba saabasajja n'afunayo oba ekyuma kya dna eh, nga tukobera abantu b'omu centro wano kwegamba oli ayogera aba nnoomu n'ayogera ekigambo ng'ava mu centro hmm. bw'oba toli munywevu n'olowooza akiikiridde endowooza y'obaomu centro kumbe tulina abasajja nga bano nti ekintu kijja n'ogamba katulire mukulu jaka nakyogereko tuwulire kyategeeza katulire mukulu naddu lyakyogereko ekitegeezaki tulinda konklusion z'abantu abamu naye lwakubanga babakubira nnyo obutaala boogerera omusajja atayagala ah, kuva wano ate bomwogerera kati bagenda kukasala mubakatwale wisdom omulabe yagambye mbutoyagala kuva wano eh, eh, yes i cannot wake up one day mbuŋŋenda kulonda muntu omu abadde wano emyaka ana then am so dense eh, kakati abantu abamu dokita hmm. bagenda kuva ku mugendo bagenda kuva ku nkyukakyuka bagenda kutala ekyo tekikuyuguranga ettama yesu yaseka nekanisa yabantu nsanvu mubabiri ekanisa ya yesu abayigiriza bali nsanvu babiri ne bakenda era ne badda ku asatu ne badda ku kumi n'ababiri yagenda okuwunzika ng'ayina abo basatu n'abasatu be yayina nga tebanywedde ah. one t fre kyamujja ku visioni y'okufa ne bamuteeka ku musalaba no ŋenda kugamba uganda empya ejja kkirizagaana ebiro byayo ne sins and basitata ebiro n'obubonero biraga uganda empyejja era ngenda kugamba ogenda kulaba abantu bagenda okwekuba wano naye nga beekuba waliwo n'abantu abamu abagenda okunkumuka eh. katonda nga anatusitula katonda nga anatutwala wano hmm. tugenda mu nsi nsuubizi kakati asooka n'aleeta omuyeye gonna naye nga amanyi guno omuyeye waliwo okugenda okuvaako wano okugenda okuva ogenda otutuuka wali ngaoli mutuukirivu oba mutukuvu kati waliwo abantu abamu nga babadde bisasiro babadde bisasalala nga bagenda kutuka ku mugendo era ebyo tebikwewunyisanga mm. bangi abalingaawo naye ate waliwo enfisi ezigenda osigalawo era ezo enfisi katonda zatunulidde ne uganda zetunulidde era bagenda okutusa uganda ende munsi munsiki ensubizi e, eh, kati gwe wali okimanyi kanoko kakamu wali abantu basobola okuba nga tebakategedde naye nkwogera ngaera nako nkebaza nti yebale kwogera ekyo wali okimanyi nti kubanga tubadde tubyogera nga bagamba kinalaba nebbajja oba nga bamukwata sima ebikoze bitya nawulira statement nendowooza yakusaaga paka nasooka kusoma ku twiti ye nga jje nomuwooza agambye bwe batampa billions zino okukola ku woroseya y'amagye ŋenda hmm. eh, gavaamu kati asobola okuba nga akyogeza byabufuzi oba ki naye kati nze kantwale nti akyogeza mazima okimanyi nti statement eyo gyokka gye yayogera eprovinga abantu abali ku buyopositioni bebadde boogera nti ekizi nti for example olaba mulago ku semwayo awo olabawo e, egyettaka lyebawasudiirwawo mm. olyabaawo nti abasawo webaali basula ne bawawo semwayi kakati lyasudiiri nti ogamba welfeya y'abaamagye you can't compare njagala ova wano ogende somalia olaba owamagye we rwanda ng'ayimiridde wano olaba owe kenya ojje ku beuganda bafe abeuganda balitunulanga kuluto <laughs> kale batunanga kutusa makulu gakyo nti no okkiriziganya nemirundi okuvayo eri bobon yakyogerako so simazeyo ku kyamuhozi nga ŋamba bwe nti nti wetufunanga nabo batandise okwogera ebintu byetubaddebyamazima eh, bakiriza embeera bagiraba lwakwebuuza magezwewao eh, eh. kakati abo abalala bagenda okuvaamu oyo omwana tekyebuunyisa oyo omwana tekyebuunyisa ekirungi muzeyi tamale siniya yagamba taddamu okuva bobwai era nagamba ngenda kugula oluga era ndi mukunoonya noonya akatale konna akatunda oluga ngula oluga namugamba junior muzeyi we yagambye oddamu ovuma bob wine mbok ngula oluga gogenda omukuba mugalamiza muzeyi yagamba muzeyi we yagambe mugalamiza mumusakale kale eh. nolwensonga wetuli so ye analysi gyemuliddemu bana abantu ababiri nekyalo ekiriwo okimanyi mbadde mukimanyi nti mwabatula batabatu se muna uganda baleta etteeka tetugenda kuddamu kulya mputa oba tugenda kulya kibannange <coughs> kansooke oh, saidi zendabe mukulu jakana bano abagwira okuleeta that discussion mu parliament tetugenda kuddamu kulya mputa boza tugenda kuddamu kulyaki mor authority eyo bagijjawo hmm, kiyinza okuba nga kiteeso buteeso yabadde mu palamenti yazze ku kakiiko simanyi kakiiko ka paliamenti bebo naleeta nayogera ne bamuleka nayogera ye nga ateesa baleete etteeka erijjawo abantu banauganda okuddamu okulya empuuta mbuza tunzi nye echina nebungereza <laughs> mbumwe mulyenga fire bagende bazitunde kwaza <laughs> tunzi kale tujja saidi gyoli kasoke kuonera bujakana ah, banna flashlight channel ate era bannauganda njagala okubategeeza nti obutesitesi bweggwanga bwe bwabula nga bavudde mu nsiko mukaaga ne bava ku nsonga ezaali ssemasonga esobola okuyimirizaawo eggwanga nga teriri derailed buli omu yakwata ekkubo lirye oluvannyuma lw'ensiko hmm. nabwe kityo byali bingi ebyatukwekebwa bakitaffe abaalwana bye bataategeera mu bantu bano stretch ford mba njogera ku kika ky'omuntu ali mu bukulembeze omunnalwanda most especially nga sinabatuka ku nsonga eri waliwo comment zentera okulaba ngaoli agamba nti vidiyo ya jakana nga teri mu kigambo munalwanda twebuuza tesobola kugwa <laughs> kitawe tebusobola kutya nga gwolina obuyinza neweewalwa amayinja omuti ogwabalako ebibala hmm. gugumira maki mayinja nankonyogo <laughs> naye ate ebibala ebyo singa bakizuula nti bivundu teryaddayo hmm. okkuba ku muti ogwo kubanga buli omu akimanyi hmm. gwali olabeko entengo efa amayinja uh-uh. lwaki tegagakubako nabwa kityo kino kitwale bwoti nti omuti ogwo gwe twogerako mu ggwanga lino ye his excellency the president eggwanga lye munnalwanda pure 911 ataliko kawabi gwe bwona osinzireyo ntegeeze muyitemu obotenga mulaŋo <laughs> oba mugambe nti amiini mukakwa nina kunnyonnyola ekyo neggwanga eryo mukitegeere nti tukutisaizinga mpisa mbiso si bukyawe bwa ggwanga eryo ebintu mubyawula ate mubemu amagezi agasobola okutegeera nti abaffe kuno kuwabulwa tiwabula so si butukyawa bayibuli kibagaa nti akyawa okubuliro era akyawa nokukolaki nokumanya nabwe kityo emukakasizaako nti omutima gwe gulinga gwa nsolo nzira ku nsonga yab'empuuta ekituufu kya byonna eggwanga bwe lyabulamu obuteesiteesi twafuna ebizibu bingi ebitali byampuuta byokka kubanga ekyemputa <laughs> nkiraba kiritumayina olyokkerenkya nagamba nti emputa tejja kuba nti eriibwa muwanutuleesa ekiteeso eggwanga limulimu abayivu bamemba ba paalamenti tulina ekizekitive ne judiciary naye nga tulina olukiiko lweggwanga olwo lunene lugenda mubabaka bagenda mubiina mwameka mwana okusukka nawo tukyalinamu entegeere okuba nti ensonga zettaka bazirekawali sibulanko baziteesaako saawulya ku nsonga yonna eyogera ku bantu kuttibwakwabwe okwabasiraamu okwekirombo ekyawamu mm. bakwatayo abantu babiri bubiri bwe bati bamemba ba palamenti nebagaa nti tugenda kuddamu kubaku kituteesa abaopositiin olwa sewanyana negundi onnesegirinya ababiri abo baliwase eryeggwanga teryaligula naye ate ebyamagezi ebiteekeddwa okukola kyemwakola nemugaa nti aa teri kuteesa okugjako ensonga eyo ngaefulumye palamenti ensonga y'ettaka kitawe omubofu w'omutwe mayanja hisexcenpresident gweyatuteerawo yatugamba nti ettaka liteekeddwa kubanga lya gavumenti ekyo tisaawulyayo n'ogwo ayimirirako bazze mu byekisiru n'amawulire okutambula ekyo bayibuli kyega nti essa kyenkumu kina kinatera okutuuka okutuuka ebitawansa biriweebwa obudde buki bungi ate ebyensa bitunulwa nga bikakkanyiziddwa hmm. nga ebitaliiwo ontegeeza otya nti empuuta abebweru bali bajagala nnyo bannansi bano <laughs> tebatekeddwa kugirya balye enkolongo balye mukene ekitwengatolikanyama bugwagwa bwennyini obwolesebwa mu bunafu bwa gavumenti eziba ziriwo ebyo tebijja nabwe bijira ebyetaaga okuteesa nga tuteesa amateeka butya bwe tukuza empuuta zaffe nti abantu baffe basobola okwimirawo ku kyo akatale kagenda bwetu tetusobola ani ayonoonya ikonomi okutuuka ku yolevu ngaomuntu wawansi tasobola ggwangali ye nanyini buyinzi kati ate bunyumiza nti tuli enkolongo ye enkolongo bagenda giguza busa <laughs> bwe bagenda okukere nga ali bazinge batwale wali bagule oba nemputa egulwa sente kyekimu nakino bagirya mu wafusi mu kwotazi ne kilograms mm. leka omuntu apimireko ekyo kyasobola okutwala nanyini kiteesa ekya agwana kukuba kibooko <laughs> kukireeta ye abafe amaanyi aga palamenti aba investors ba Museveni hmm. njaga kibatira wolaba omuyindi oyaba Museveni eh wolaba omuchaina <laughs> eh. oyo Museveni tetuinayo ba investor abana Rwanda bagagolide ku sente miaka 13 mwemeka mwetano bebayita mubali okudda nibaganti aba investor nengo investor atemo na Rwanda emabega eh. oyo saka simuchamulimba bachi bazibe ba mitwe namaso naye nkibategeeza banalwanda banange kaneetekeko eh, ntolyagabugenda mubefeso ofuuka muefeso kati mwe mutufuga fenna tuli baki nenkola yobwakabaka bwebuganda <laughs> bwogenda ku mukolo gwabekika kyembogo nga gweoli wampeewo hmm. mwenna mubabambogo hmm. ontegedde hmm. njagala bubategeeza nga waliwo akaseera kokusunsulamu nga mukulabika kwekikula neokugezaako kokwatula kwolulimi akaseera kabajjira naye nga mukyalina advantage esobola okulongoosa bwe munasigala nga mugugubidde nkakasa bukakasa enyukuta ebuuza nti mw abaana b'emisotaani yabalabula mwe mulabuddwa akaseera kawanvu mugugubidde bushi naye eggwanga nga litabuka nakikutegeeza luli nooseka busesi sinja kiddamu bwe ntyo njaga kibategeeza ku mulundi omulala nti mugenda kukomba kwebadde erima mwekenyuge nti ekituufu yo yeerima eno mwe mubadde mutufuga nga mujeregera era nga muli eyo mwefuula balina amagezi ah, tulina amaanyi tulina embundu eh, eh, omuseveni eh, yatugambye jjo nti whoever want to test the veto powers i carry with me mm. as a president mm. try it and see neŋgamba ti mm. olwaliro enkola ey'amagezi yavaawo mukadde waffe ate maanyi ga migongo gyammwe gye mwebagadde baibuli kibaga nti mukulembezese nnyo amagezi mu lutalo okusinga ebyokulwanyisa n'ebyebagalibwako byammwe naye ate ne mukulembesa byakwebagala omukulembeze tava mu kistatimenti ng'ekyo ng'ate ategeeza bakulembera ne mbuuza nti ddala twagala purezidenti atukakase ku maanyi atukubire ku rusia esimukewo <laughs> ajjewo ku amerika eyo tujaga nti owaayo akasajja kayogera ngeno mumpuku waliyo abakola ebyokulwanyisa bakabaka hmm. gyebali naye ng'okyanyumya weweerera ku bantu ate bookulembera eyo aroganse mugenda gikola mutya nabwakiti okuletera ekyokulabirako kino ganti twogera ku mpuuta sinza kuva eri mu bwaloya bwange nebyo byenetise ngekindese kutesa mpuuta eyo topic njigadde agigadde <laughs> mu style kaye empuuta onoddamu okulya sigo yagala nyo empuuta agambye mbu eh. naye batebutupu ebintu bino bukulu wange byemera agambye ate nange nkiraba omuntu asobola okwegera amaanyi n'amaanyi twandigamulabidde si ku bantu bakulembera mm, mm. ah, twandigambye nti eh, purezidenti waffe yalumbye russia n'agisanyawo oba yagenzewa okitegeera juzi nali ndaba nali ndowooza era nabyo byagundi nati twajjirira social media ono omukulu eyawamba eyawamba guini eh, waliwo wamali nayo kono kano yawamba guini mm. agati wano waliwo komande yagamba nti alinda kiragiro kya mukulembeze hmm. balumbe bali ne bamuddamu <laughs> bamuddamu teyaddamu neki ate oli kano si yamuddamu yawamba hmm. waliwo awo wawanse yamuddamu oluguundi luwambu bweruti naye rediyo za wano zatyo byogerako <laughs> ne tv ngaoli amwolekeza naye tekyandibadde kituufu hmm. omukulembeze okwemanya amaanyi ku bantu bakulembera fe abatalina muntu twandibadde tugamba nti ha bannange tulumbye oba nsi ki netugikunaa musajja wamaanyi oba twandirabye amaanyi nga kubanga kati nze lwakubanga kale abakulembeze ba afirika history bajja mu butayiga mm. amaanyi bandigata omanyi nti president musefen nakeera nakwatayo banna abali benguzi nga mukaaga embuutu zivuga wano naye kugamba omuntu ajja bwati mu parliamentary commission nga kajina yajja n'agamba nga billions of money zibuze n'agamba nemumanyi mu nsonyi we nange simanyi sente gye zalaga tebalina kye bamukola neki nekimu kwegamba tuli awo tulinganga abasiru kwegamba tulinga kozi eh, eh okisa enkolongo enkolongo empuuta gye bajjeko ne bekesigala makumba yenkolongonakyo kyanyanja kati kino ekibajjako amagumba nesigala magumba very good twali tukola field work bino ebya geography hmm. ne batujja ekasubi awo nendaba fire si kwepanka but gwe gwasooka okulaba fire as in nga basaza ebyenyanja bisala byadda nga tekuli magumba tekuli ki kyensooka okwebaza mukama nze era nebaza nnyo ebintu ebimu nebaza mukama obuta ba mu paliament ng'oyo omuyindi kansoma ekintu kino kiri ku ndozi ojja kateerayo abantu kiri ku nbs television ku posti yaayo ogiraba eri hmm. verified bagamba we bati abasuubuzi abasuubula ebyennyanja bya uganda nga bitwala e Bulaaya mu mawanga naddala China ne Bulaaya nga beegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Fish Processors and Exporters Association baagala gavumenti ewere okulya empuuta n'okugitunda wano bagirekere abagitwala ebweru w'eggwanga kubanga yatunzi nnyo eyakyogedde nga muyindi nga noluganda talumanyi singa abadde uhuru nga yayogera twandikayo bakale kwaya yayogera oluganda oba singi katongole naye yazze mu kakiiko ka paliamenti omuyiyongani anti kyenkugamba kino kyendeeta katonda mwebaza singa nabaddeawo nandisituse nengwira omusajja oyo ne bantwala eruzira ebyo njagala kati omusajja singa abyogeredde kenya nga kenya katugambe nga abannakenya batudde bati mm. najja bwate kenya nagamba amulya nnyo ugaali naye ebyennyanja byammwe tugenda bba wange afire nenkolongo oh. Eh, ezo enkolongo e, eh, naye mubireke tubitwalenga ebulaatu oyo yabadde tafuluma paliamenti ye kenya naye ekyo kikulaga nti sisitimu yawano volongoto ojasanga omuntu ngaali awo nekyogera nga bemupi ate ne bannamawulire ne batemutekako kamera nga bemupi bayimiridde emabega bayimiridde emabegangaali mukwogerangaalimukati kakati ate abobalitomanyi bamemba palamenti bawano muzeeyi kikyagambe kibayisa oba kifo oba kigo ogenda kulaba bairo wano naye mukama mulungi kasita uganda empi eri mukoona ogenda kulaba amateeka getugenda okuzzayo lino yayitawa baani abaliisa abemupya bonna obalaba ate obwavu bugenda okuluma abo ati nkubulidde bonna osanga emupinga atudde bwati genda mu kantini ya paliamenti naali amandazi nakolaki balinda eki kiragiro kivudde mu state house si bonna naye eh, era njagakubaza abo bemupi benaremu abayimiridde ku nsonga abamu mbalaba nalabesa ekikubo ngaagamba nti bannange nze wadde ndi wenaremu eyo ekyo ebyakugjawo bairo nebijja nga ndi muogasa house eyo ŋenda kugjayo n'amaanyi gange ag'omubuto kikuba otegeka kyengamba now omuyindi ayimirira atya mu parliamentary commission mu kizimbe kya parliament n'ayogera nti empuuta ya uganda mugirekereba abe bulaaya kubanga yatunzi gwe omuyindi osasola sente meka naye abo abayindi boogerera mu uganda nga bamanyi nfu mulambo bagenda kuguziika njagala oyo omuyindi abyogerere wa kagame ayimirire bwati nga kagame amusalako emimwa kale otegeregwe kyemugamba <laughs> eh, waliwo e statement ekiraga eggwanga nti lifu liwunya kwegamba liriko olubugo nti abagwira kwe kwogereramu ebyekisirungu oyo tosobola kuyimirira mu ggwanga nga lyetwala lirina bannansi n'ogenda mu paliamenti yaayo n'ogamba bannansi ba wano mulyenga magumba na nkolongo empuuta muzirekerefe abazitwala e bulaaya tugaggawale ngaoyo ayimirirawo oyo nandibadde mugwa mu bulago ne bantwala mu kooti ne banga tukusalidde omwaka kukuba investa aba investa abasiru bakugambye ba investa bawano olaba omuyindi ono abikunnyonnyodde <laughs> n'abachina era nange nali neebuuza naye abachina abali wano otunula tonabakulu oba oyo yalaba oba twalina oyo nobeerawo omuyindi ajja atambuza amasina tubadde mu covid tubadde wano omuyindi waliwo bebatulaze ku tv nga batambuza pafume omuyindi omuyindi investa abachina wogenda wali emmanga bali maduuka ga nigi nabakolaki bakolaki era obasanga abachina wamma mutufu genda kukkiriza ebyajjakanono byayogera kubanga abachina abo webajjano nga bainvesito babawa tax free waiver ya myaka esatu etaano naye muchina oyo mumanyi nti no bannauganda ababbi bawano basobola omuletanga investo nga bebamuwadde capital asobole mumanya gaabwe nga yaleeta ebintu naye nga ono abaleamulese tagenda kusasula abayaganugano kati ababbi bawano agenda china nafunayo mu china asiba mbuyumba nze naliko mu hong kong nenda abachina abajja abava mu bajita mainland okujja e hong kong era obalabirawo nti baba baavu kati ababbi bawano bagende china nafuna omuchina asiba wali mukayumba ke wakulya business za mandazi namuga tofaayo ngenda kuteeka mu sente jango uganda nga investor ofune gundi waiver nga tosasula musolo emyaka egyo etaano golaba mukyaina kuleeta wano maari nga tasasula musolo kyovaola abana bannansi bannayuganda bavudde mu bisinesi bannayuganda baali basuubula ekyaina nga yaleetera kontaina kati kontaina emubeegattanga mwenda ogireeta otegedde hmm. era nze omu kubagenda bakkiriza ebigambo byono jakana byagamba nti oba batukulemberesi bannayuganda waayi tosobola kuŋŋamba timuli mu ntebe emyaka asatuna naye nga mu butuufu e, amateeka agayita nebyemukola tebife bali nga bannayuganda kati oyagala tubayite baki omuntu aba bakongo muba baki muba bannarwanda ati kyekugamba we are tired and fed up omuntu atuula bwati n'agamba nti naye bannange mulindeeko eyasayininga etteeka lino munnayuganda oba nti omusajja omusanga for example nagamba tukole programu ya umeme umeme eyo giraba erimu kampuni ngaezo taano naye kanjeyo kamuko kajja sineme kuva ku mulamwa umeme webajja amasanyalaze ogajja ejjinja katugayenge galeta ano makerere wegaba mu transmission baina transmission company kati wegaba gava ejjinja okujja ano katugambe baleese amasanyalaze ga watsi tugabale motsi kale eh? mm. omunauganda ategera kikiro kiro gyategeera mm. katugambe nti amasanyalaze gabajejjinja gatuuke wano emakerere e, e gakiro ttaano naye gaba gajja waliwo agafiira mu waya ezo mm. ne gafa kati katugambe bajja eri kiro ttaano naye gasobola okutuuka ku kiro satu minisita yasayininga nti uganda nze naawe bannauganda mulina mm. nosasulira amasanyalaze agafuiridde mu kkubo nga bagaleeta otegete mgamba ne waya zebabba eza umeme singa umeme eteekayo waya ne bagibba gwagisasulira twagenza okunonyereza nga abakola mu mumeme wenyini bebajja ne babbirayo waya ne bakeera ku maca at end of the year ne bagamba twabulwa waya bwezi tiziri mu bilioni dollars kumi gavumenti ya uganda nga ino zisasulanze naawe kati eyakola eyasayininga kweyo agurumenti ngo ngamba muna uganda tufugwa wa n'abantu katonda ono naye katonda bannange katonda njagala obaleetera ddu obaleete ki obakole mulidde eh? ogenda gwe dokita lwakwaya mmwe muti obyogera mugenda kulaba wano abantu abagenda okuzina amazzi gwemanyi nti lwaliwo omuntu gwasobola okugamba nti afudde buli muntu yenna nawe aba mu kisenge ne mukyala we n'akivaako n'asooka dda mu ddiiro lye okuzina amazina kale otegedde gwe dokita mm, njagalayo wano mu uganda abantu nga bataano tukere bagaye nti bafudde nga basaaga tujja babala omanyi nti nosobola kuwulirosobola wulira firimbi nga ziva okuva ejjinja <laughs> zigende nembala yenyini gye mugamba eh. zivugirayo kubanga gambo bibyo byange nze mbyogera waliyo abantu abamu abagamba nti naye gundi gwe okoze bubi bannayuganda ate bannayuganda bagenda kukyawaffe nze nali simanyi nga sola kikkiriza nti omufu basobola omugaana okuyitaano mu buganda tewalabako omufu gwe bagana okuyitaano mu buganda kati ogenda kulaba nono bagenda okugaana okutuuka ne ku kisaawe entebe <laughs> oli bamugaana kuyita mubuga waliba bajja okugaana okutuuka ku kisaawe entebe bamugambe ddayo ewammwe emalaba wa ekongo oba wa oba burundi yonna yonna gyova dayo ah, ah, mu program eddaka tujja bogerako abantu abo kai wisdom awamu ne mukulu sulaiman jakana mm. tukyabebaza mwebale kuteesa eza eri ensi yaffe uganda but those are serious issues zetulina okudiscasingako ogaana otya munauganda okulya empuuta mazzi ga wano eririridde wano kakati buli kalimu kona baganda katutwalako nokwerengudde bagenda ba nate okuleeta abachina wegenda mu victoria olabe abantu abavubi ojja kutegeera ngaomuchina ali mu victoria avuba naye ngaakumibwa bamundu naye nga bannauganda abazaalibwa esese hmm. abavuba babakuba miggo teri ataasa kale tukyali awo omanyi kubonabonaoyce baagala awamu nani nonabakooba basazeewo nebagamba please akalulu keeri kalimu omukono gwonononoono balina okuddamu kana akalulu of all people why ngaoli omukyai yagwa flat naye nabakoba nawabira nagamba why mm-hmm. akalulu kali unfair ba orderings bakaddemu naye nga abasigadde bonna bonna babagambe no everything was fine lwaki owa nrm gali mukulwanirira esaawa zino mukulu sulaiman jakan ensonga eyo gyogerakuboki okibuliza mu kapasite ki kuba ndi wenaalemu eh? oba okibuliza ggwanga nkibuziza ggwanga mbuuza banna flashlight channel nate njagala okugezaako okuulira n'ebyo ebitambula mu ggwanga uganda ebitategerekeka naye nja kusooka kuwa kyakulabirako nga kikwategana ku nze kamwa kogera mwebyo byali omukamyufu akange obaoliawo kiyinza okuwa reflection kwebyo tugenda okuba nti nnyinyonnyola gweolondemu naawe kyoyagala otwale ekizibu kye twasisinkagana mu ggwanga uganda nga tuyise mu nkola ey'ebibiina ne administration z'obuweereza oba ne agencies ezisigalidde twatandika okukulembezesa who are you where are you coming from mm -hmm. nabwa kityo twali mukalulu akange emboze eno nejjanga tewumye jeno salebo yaketa baamu okwagala okukabbira saida bumba najjamisa nattuku mukamyufu kenkyakunnyonnyola bwajja mukalulu kange ne bakyusa buli kimu ekyali kyetaagisa oli asobole okuwangula ekitabani kyanaddu kitukuba bulijjo kyagamba eh, saida nabaana mu museveni tukirina okikuba kiveewo bakola buli ekyakisoboka kyonna ekituufu akalu kannema naye bwe kannema nembaga nti siyinza kufa nanka nfuukeko olugero lwa cowboy kubaddwo teruggwayo eva luba lulanda <laughs> aga nti cowboy ul neve dai bwafa tawuunya nobuuza nti ate wagamba tafa lwaki yafa nega nti asijja kufiira awo yes nenga kangende mpawabye neme kufaananga mujega netugenda netuwaaba ku musango gwaffe mwenaaleemu wabula pane y'abantu omwenda gye bali bataddewo mu kusala kw'emisango yatunuulira ebintu bino mu kusaaga n'okudaalimba saamanyi oba baali bategeera nti nange ndirooya oba tebakimanyi wabula bantekamu firingi egamba etya nti mu kibiina kyaffe kya nrm nga ki ekiweebwa obuyinza nti ye naffe tulina ate komiti ezaffe ziteekawo obuyinza obwaffe butwala ebibiina eh. wabula kyengenda okukutegeeza tetujja kusalira ku mateeka ga ggwanga tusalira ku mateeka ga kibiina kyekikikolaki kitegeeza nembuga nti mpulira mugende mu maaso lega nti tulinawo kituyita substantive justice nega nti okutunkuwulira naye mu principles bbiri ezifuga substantive justice tulinawo kyetuyita qualitative ne quantitative gwampuliza kyogenda okutegeera bantegeeza nti wano mu pati yaffe ya nrm tukoze kyetuyita quantitative tetutunulira qualitative oh. quantitative yeeriwa kansoke njikwawulire gwampuliriza quantitative bantegeeza bwe tukwata obulu bwa saida bumba bwogamba nti yakubba ne tubukuddiza mm. ne bwe tuddamu okubala oba obwasigalawo yasigala akuwangula <laughs> egyo bayita quantitative wabula ate principle ya qualitative egamba etya wonna we wabeerawo an involvement ngeyo noona kyetuyita okutegeka kwokulonda nokuteekeddwa okutambulira mm. lazima akalwa kukateekaokuddibwamu oba nfuna bulungi nibwe kabakamu bwe kati mm. nekuba nga basabotaji nze baguze balondesa agenti o balwanyemu nebajjamu awo akazezenge nga tebakiteeka mu kulonda mm. akalwako kaddibwamu mateeka ye qualitative mm. kati nze bantegeeza kitawe kafunye eryala bbuga bisi nti mutabani wa haji quantitative eno yesinga okukola wona kakati tutunuulidde obulu buno ngeri ono yali akusinga nembagamba nazze n'ebifo mukaaga byokka hmm. bwe tubala obululu obwo ne tubugatta ku fomuzi zennina nga saida bumba mpangula irest my case akalunka mulekedde saida agenda okweta ebipapula bye yaleeta bye yawaayo mu ntandikwa n'ebyo byali bigattibwako as an addition evidence nga tebikwatagana ebibiri naye nga n'omuwendo ogwawange yali tagumanyi negwe yajja n'ateeka mu lipooti nagwe tagumanyi naye bantegeeza nti ah, ah, byonna byonna weebiri quantitative matters kyenjagala okutuukako kyekiriwo nti olwaleero mu gavumenti yaffe erina enkola ya obote gye yakozesanga nga obote ebbanga lyonna gwayagala taddiba mm. aa ah, agamba atya bwojjanga wisdom kaye gwayagala kujjaka nanadduli ngaekifo ekyo kyetaaga experience gaga nti uh, much as uh, uh, ono yasoma naye ekifo kiri kyetaaga mutu alina experience empapa nezigenda kusaidinezigenda kusaidi gwe bwojjanga olina empapula gwe gwayagala naye ngaekifo era kyalibadde kyetaaga experience ti gagamba gavumenti eyinza okutuwowaabira naye omuntu ono wbitabo yajja okukolaki adolf paka weyamubuuza eh. namuga nti yo excellency gwe koyini eyiyo ku buli ludde ewangulirako mhm. bwe gaba masanga yewangula mhm. bwe gaba mayembe era yekolaki yewangula ebibiri tutwaleko kiriwa gavumenti ya nrm kyentukako kyekiriwa wea there is an interest nga gweyagala gwesonzeeko kino kitegere okuva n'olwaleero bwaba wa opositioni nga babamutegamu nga weeri esobola okulwalina opositioni oli nayitamu naye nga temumanyanga nti mutego ne bukeera enkyanega nti twagala oli owa nrm oli ne bakuba mmwe mwenna abaliwo interest gyetwetaga batajja kuba ku lwaffe bayibuli kyega nti oyo atali ku lwaffe yemulabe waffe nabo bakakozesa nnyo balinayo buconstitution obwabo obwabanalwanda bwe basomerako eyo munda ne bu acts bwe bafulumyamu nga bwozeemu ojja odadwalika ne constitution egamba bweti kubanga bakintegeeza lunye ti mwattu ekibiina kiweebwa amateeka nga bwegalambikibwa mu gavumenti ne constitution yaffe ekibiina ekiwangude kyetuwa obuyinza tetububanja mu seven party Mm. nabwekita buli kibiina kirinayo hairake yakyo nabwekitaffe tugobera principle egamba nti we follow is quantitative naviiramu awo nga bolaba embwa <laughs> mm. nayenga nti weewaawo era nagamba kitange nti okudda kazindala okuveeko kanzireyo independent kubanga bano bonna batukasa emisana ttuku kristo kyeyatugamba nti bakukyanga ku mutala guno senguka ogende ku mutalo omuki omulala bo bennyini be batukase tuve mu nrm tujje independent tulangirire bulangirizi naye bano bewajja nabo kijambiya gwe ebirowozo byewajja nabo bebasambulanaffe twamumanya era twalaba omuzungu omuganda era omuddugavu naye nti taata oyinza okuba mwalaba mukonkome gwe walita muzungu kenkubuulira <laughs> naye bino nga bwe biri byate byasukka okuba ebikyamu hmm. kati tudda ku musango gw'omukyalo ono gwe mutunuulidde bakusinza emitwalo ebiri Mm. automatically lwenje yo nene mm. nze bwe nali mukalu kange akabavuka akasooka nawangulya kalwaka akatawuni kanso y'obulenzi ne bagamba nedda tekisoboka ne badda ne bampowa biri abavubuka bannange ne tuddamu okukaba okuddamu naga nti tuddemu byelection naddamu nempangulya kalulu katya kamu ega <laughs> nti naye bituufu <laughs> akalulu yakawangula bo kye bankola kyali ekintu eki nze erinnya lyange lyagenda ku fomu nti nze nina okuddamu okuba nti ŋenda mu maaso muprocidinge hmm. baateekamu lya patrick lutajengwa munalwanda kubanga kakoze yalimu ne gwebayita ntege shafiiki bonna omusaayi mweguli baga tugende noono ono tumuleke ono ntawani wa haaji ŋenda otutuukayo mufomu zinga nti aba inonye victory toli musiru victory kikaki eyo nga batadde muntu muki lwaki interest nakino ekiriwo interest kyegobebwa namulamuzi kyayinza okuyimira mu musango ogwo with that bigger interest maybe yaga nti wego with the qualitative not quantitative, not quantitative. naye nga byonna ebifuga ate kibeera external powers kale mu kyoku ekyo nja kwebaza obugumikiza bwo bagenda okussawo abavuganya ababiri naye nga buli bwe yagaa nti ogwe nayita namuyita dda bayibuli kyesoma eyayitabira mu batali bayite akaseera ke katuuka n'addayo gyalina okuba noya yali yesigiriza naye nga yayitibwa ate yamala n'akola ki n'atuuka nabwekityo bwe tudda mu byerections nzikiriza kwabo ababiri nti omuyite yayitibwa oba oliawo katonda yamuyita dda hmm. kale bugumiikiriza nabuweeza kikiyinza okusalawo n'abantu okukakasa nti okwemba kwa katonda kyekikulu ebyo tubirekenga ensibw eri bayibuli kyesoma nti buli lukoba ku ndingidi n'okuvuga kwalwo n'omulembe gwa museveni bwegute bwe guli katonda bankuumire <coughs> buli lukoba lugwayo mm. lutya buli lukoba kundingidi kakati njagala mbulire mm. joyce baagala mm. nenaabakooba ezo endingidi ebbiri kankubuulira ekintu kimu era nyumiddwa nnyo discussion uganda omuntu wagenda mu kooti ezaye uganda right now najayo victory sooka okyukire ekisenge webaze katondao kubanga abalamuzi abo abali e uganda mm. bali bakita lukatu bolaba decision esobola okuva waggulu ngaomulamuzi akiraba kyagenda okusala naye nga agamba nakola ntya <laughs> naye ofcourse waliwo abalemerako twalaba wano ku supreme court nga uh, agundi omulamuzi kisaaki alemeddeko mm. ku ripooti ye nga ayagala gisoma nebyamutuukako mwabiraba n'abalala bali eyo alemerako nakola luling n'abasinga ruling kati mu nsinga uganda zijja nga zirina we ziva otegera kyemugamba kyenjagala okulabula abalamuzi be uganda leero giweza emyaka ndowooza asatu something nga musanvu munaana butya thomas sankala afa wa burkina faso naye ekiri interesting musango gwe yafa 87 if im not mistaken i stand to be collected naye Thomas Sankara ekyewuunyisa mu musa oyo musawo omanyi nti nno waliwo abantu abamu mwenaddala abalamuzi nze mbalabula uganda ekyuka ne batandika okujja omuntu omukoma oba wali magistrate simanya nakaseke luweero simanya rwamata ntungamu ng'oyino emisango gye wasala nga ginyigiriza bannayuganda yovatand the ruling yovatand the victory whatever mm. bagenda kujjayo ate bannaye kambabule terikomera limenya nga lya bukadde bagenda kujjayo kubanga nayo yomusawo nkugereza thomas sankala ali president wa burkina faso bamuta mu 87 naye omusawo kani imagine ku ng'ojjeko bano bonna abaamutabi baayise of course president oli yeyadduka naye bagenda baagala mumuggyayo naye ekyewunyisa no one thought nti omusawo basobola omuyita najja ne bamuvunaana ogwa madda bajajes abalamuzi ba wano ensi ekyuka uganda tegenda kukoma ku president museven nze ndabyeyo abayimbi wano abagaba president museven katonda whatever they, they say kubanga era bonna abakyogera ojja kulaba byonna bye bayina 90 percent musajja abikoze eki kakati nga tuzze ku musawo gwa joyce baagala sooka odunya abatulaba joyce baagala waaki wanup ate n'abakoba wenrm yaliko ng'alina amayinja asatu mu poliisi n'afuuka minisita hmm. naye ekyewunyisa nyina akantu kenjagala okutinga wano i think observe nako nkasome abatuuliza bakimanye nzije njogere bulungi kyenjagala okwogera obusava bakwatako joyce baagala ne bamuleeta mu kooti yawaabira mm. ne bamuleeta mu kooti nayogera statement eno obusava n'ekikuba joyce baagala bamubuuza omulamuzi emubuuza nti okugamba bakubye ahaleeta obujulizisimanya ah, eh, n'abakoobanabakooba yeyawaaba ne bamuleeta mu kooti yagamba bwati omulamuzi i have no evidence but i know joyce baagala bribed voters nabako oba tells court asked to present the other forms to show that she was cheated the lands minister said she didn't have any on bribery allegations she said she was simply told by her agent katuli ekinchin ono mukyala nabako bwe yali owa police amanyi ruling za court is their based on evidence presented yayimirira n'agamba nti nze mmanyi nti naabakooba yanziba akalu newankubadde siina bujulizi nebamugamba kale kale tuyamba olete drfom ate nga azirina naye mbu bagenti be bebakolaki bebamugamba kati uli akanakantu njagala okuyamba abatulaba mutegeere omusango guno guyigirize gwe guyigirize nokuyigiriza nti omuntu mu uganda webatwalanga wisdom mucot nebagumusalira tojaganyanga nyo nti naye wisdom oma kikyabika kituufu ne koti yagambye etya bweti hmm. n'abakoba minisita yaleeta yagenda nawaaba emisango ena giri bagigobye egi yagamba nti joyce baagala joyce baagala um, yakuba ne campaign ku lunaku olusembayo simanyi yakola ebibagigobye batan omulamuzi n'agamba nti joyce baagala owa nup n'amugoba mu parliament on ground one en egamba bweti ti joyce baagala yagulira abalonzi naye njagala abatula bamwetegereze kino ekintu munasalawo n'abakoobo wenaalemu bwawabira joyce baagala yaleese omu ku ba agenti abaali aba joyce baagala owa nuup okuba witness bwamuleeta mu kooti ofcourse oba omanyi nti no kati waliwo ekyayitiŋŋanyaawo mm. ensawo oli yali agenti wa joyce baagala bamuleese mu kaguli alumirize nti joyce baagala owa nuup banangeyamuwakasente eh, kituufu ya bribinga abalonzi naye njagala muwulire kino ekintu ekyewunyisa omusajja era omuganda naye lwakubanga abo abaganda abamu nalabako puresident museven yali ayogera ku byettaka oba yali mululi mukasa yali atunyumiza twali erwakitula nga yali tubuuzaawo bonna bonna nga atubuuza tribe n'atunyumiza sitore naagamba mbulumumbu yali ku byettaka ebyo simanyi obo byali byaki nga mbwayogera ngaamanyi nti oba yali mululi mukasa erinnya ndoza lyali e bweritu ngaamanyi nti muganda naye yakyewuunya mbwaba ayogera namga ah, kati nga puresident agezakoono kati ngaono omuganda ono koono yamugamba sebo yokisirensi siri muganda nabwa e, eh, toli muganda bulinaku ngoja notula mu nsonga z'abaganda abantu omu balaba balina obuvezi manya ate ekirungi bwoyogera ku buganda kingdom you don't only just stand up like this and tugamba buganda neddira katiko bitya naye wuli omusajja gwe balese mu kooti yagambye bwati alumiriza ti joyce mm. baagala yamuwa sente yagambye bwati nti yagulira abalonzi yagambye nze nali agenti wa joyce baagala nzize okulumiriza nti joyce baagala yagulira abalunzi joyce baagala wa nuupu namubuuza yabagulirira atya gulira n'agamba taata wa zaake yampita nampa emitwalo aga <laughs> abiri bwampa emitwalo abiri naŋŋamba ŋŋendengawo abantu mbagambe balonde joyce baagala emitwalo ameka ne bamubuuza olino so nolooya wabaagala naye oli kati ontanakula cross examination naye oli amulese owanna abakobo wenale namugamba kati wazigaba otya nti era natambula nga abantu abamu bawa between 13 ne 5 kati looya wa joyce baagalwa nupu najja <laughs> nagamba sema omulamuzi this is a total joke <laughs> ekisooka kambuuze omusajja ono taata wazaake kale tukkiriza waba yakuwa emitwalo abiri yagambako nti sente ezo joyce baagala yagambye azikuwe nti nedda n'agamba omulamuzi seba omulamuzi tukakasa tutya nti taata wazaake joyce baagala yeyamugamba nti we omusajja ono sente ogende ngaozigaba otegedde hmm. ekyo kimu ekyokubiri omusajja ono waaba atugamba nti yagaba enkumi ssatu netaano atulage sente eba baziteeka ku ssimu atulage nti mu periyodi eno baaba n'abantu benagabirako abalonzi ne bamubuuza tulage esimu n'agamba byayiika kiri uganda kiri uganda maliriza awo kakati mm. naye ekyewuunyisa mukulu jakana mwebalooya mutuyambe katonda mm. atubeere omulamuzi wetuuse okuwa lulingi n'agamba bwati yagobye ziri ensonga esatu eza naabako obuwenale mm. n'agoba jesi baagala mu paliamenti ng'abeesingidde ku bujulizi bwona omusajja yali ejenti wa jesi baagala eyagamba nti taata wazaako eyampa emitwalo ameka mitwalo abiri naye nga muddala oba wagenda ku road movement center wajja emakeera oba nosoma amateeka oba kubugema oba luddawa mukulu jakati asobola okuba yesimbyewo nenja nenkwata oyo kulabi mukateero nemugamba genda ongulire bali abantu amazzi babali bazze mu lukuŋŋaana lwa jakana hmm. nga ne jakana tabimanyinako tubikola bulijjo ngaoyina omuntu nga nomuntu oyo tabimanyi obubwa bwagazi ndi kukino kanzikiriza kantwale obujulizi ntatawazaka kale yawayo emitwalo abiri hmm. kikirize abawagizi baffe bulijjo awuli asobola n'okujja mu lukuŋŋana n'agulya abantu ebyokulya nga naawe tokimanyinako kubanga aba akwagala naye omulamuzi eyasoma amateeka n'asala omusanvu n'agoba joyisi baagala agenda okufiriza sente z'abannauganda tudde mu kalulu mbu joyce baagala taata wa zaake yawa agenti wa joyce baagala emitwalo abiri agigabe nga n'oli gwe baleese okulumiriza joyce baagala tagambye nti nategeera sente ezo joyce baagala yakolaki kikutegeeza ki uganda system ki volongoto wabula ekyabaddewo gempulira ago munkubu gagamba babadde bamanyi nti joyce baagala agenda kukola apiiro nga bamulinze ku apiiro ku apiiro eyo mbu wembiwulira babadde bagenda mukola ngaakenansana awaabirooli agambe aha ekooti esooka yagambye muddemu mu kalulu kati ate neegambe yali owookubiri kabajja kuwagulirira <laughs> yaise baagala n'abamugezi ye we yazze n'agamba wadde ki wadde ki katudde mu balonzi kakati nze ekigenda okunyumira era ogwo omusango gwakomezaawo bobwoini mu kalulu eyo mitiyana yabazaake yaba zaakayi zaakayi akeera nasonga tolaba wano purezidenti yagamba mbu nupu esosola mawanga zaakayi akeera nasonga owerosi 5 nga yemugisha maama yakuba oli obululu nabakoba wenaremu tosobola kugamba bantu nga bakusinga emitwalo ebiri emutwalo gumu ebiri nogamba nti nebagulira abalonzi okujjako era bwetujja wano nga nabakoba alidde akalulwako hmm. pozi nga badidde baraksi yemubenda yonna neyiika emitiyana ne polisi neggwayo newabeerawo intimidation otherwise wekitabo ekyo hmm. tolaba nti bamusinga emitwalo ebiri kuno bandimulegeena ogenda kumbulirira <laughs> mbabulirinalikoograwundi nga nonya akalu ka muzeeyi hmm. nange wombuuza ebitundu ebimu nti obwo obululu bwavaawo mu kitundu ekyo sola bunyonyola kubanga fe twali ku grawund ng'otuukayo bwoti n'ogamba ne wano purezidenti ajjawo n'akalulu n'akamuwono otegedde ntegedde kati tosobola kugamba mitiyana eyo eh, mitiyana yabazaake zaake yedooni ye buli kimu gweotyanga omusajja omugagga oyo taata wa zaake nayimirira bwati ngaawagira bopositionnayeyagaba mitwalo ebiri gyokka abiri kale balimba ebyo byakisimunatiri eh, ebyo katubirindire <laughs> eh. tunatera okumaliriza bakulu ekaye embeera embeera yonna joyce baagala tuvudde wamu nayena bakoba yenna naba nga kujaka nayagambye nti katonda gwe yayita yamuyita dda ate gwe batayita yasigalayo ba nagendaba bebamanyi so wever come it will be good this decision kwetuli okusiga nga tuweza ku flasla channel awamu nekabizomuofficial na point media uh, mukulu suleiman jakana honar mm. uh, ah, mukwano gwaffe fredri kulumbuye do you have any updates ekyo zirina kuva wuwesi wange <laughs> zirina kuva wange ekibuuzo kyandibadde nti kaye kaye fredri mbuye twetaage eh. tulabe eh. ebya fredrick lumbuy mm. rumors ezigenda zitambula around mm. mm. no zitutiisatiisaanti kakati ekiriwo gavumenti kyekola bulijjo era gwe muzannyo gwayo kati ffe kyovola byatutama waliwo wootuuka noolaba ebintu nga tebitwala uganda mu maaso naye ngaabantu ababirimu bo bwekka be bafuna sigamba mu butwali bubi era nze abantu bangi nnyo oluusi ntulabo nti nenebaza bob wine lwansonga nalabako bob wine myaka abiri na ng'afunye sente ze azimbye byazimbye alina status ye wayingira awe wandega bamukubira enduru nasalawo najja mu kalulu well waliwo ebitanaterera ku saidi ye naye olaba nti ziwiri nkubitereeza n'okuyiga n'okugenda mu maaso fe twali nga ogenda awo ku sekuritariyeti ku biseera bya maama mbabazi nga tuli baana nze nagamba bandetako emabekere wano okulonda nga ndi 96 agamba nga mu butuufu ne tulonda naye nga nombuuza naye nga wali bagamba genda awo mu kibeero londe booti okisegeera era nze tosobola nakuŋŋamba nti mu uganda teri ku bakalu basobola n'okuleeta omwana emyaka kumi n'ebiri n'alonda akalulu nga kumi n'egi kasaba manya gyagenda okulondera kaakati naye ebyalumbuye lumbuye ezi issu nyangu nnyo waliwo ekibuuzo ekitandise uganda one nga bagamba nti lumbuye baamuleeta e uganda yateseza ne government tagenda kuddamu kwogera byabadde ayogera baani aba babireeta nti katitomanyi wano gavumenti ya nrm etambulira ku propaganda violence kaka propaganda owokulimba bakuleteremu ne bakuba ate tv zaabwe ne rediyo rediyo zino zolawo ne tv ezisinga zaabe mupi benrm zaabaani bebananyini baazo kati batandisa ekiboozi naye nga ekigendera kyekiboozi ekyo kigamba ti omusajja ono tuba tetusobola mumuwangula namukwata tukoze tutya twaga tumuziwemu amazzi waddamu okwogera tujabulule byabadde ayogera nze nyina ebintu of course the way lumbuya ebimu byembadde sikanya nabyo naye he has a point nze omuntu waba byayogera 95985 gyebiri aba ayitidde mu distinction sikyekyo muzeeyi aba ayise tu lumbuya akedde wano nayogera ebintu mbutu mbutuufu n'otuula ewaka noonywa kyayi nogaba omusajja byayogedde gyebiri deyafo baagala leeta kubanga kati nze nagamba nze nalike south africa nga nva bwenti nyambadde ekinu weekend ne guhudu ntambula bwenti wapolisi najja nga muzungu nanyimiriza nanga hawai kasita namuddamu nava mumotoka nanteekako empingo nanvuga paka mu immigration center mailo nga bina ekkomera bayita lindera naye omuzungu oyo yamala nanetondera yaŋŋamba bwekyabeerao e eh, street ya port view yali tamanyi talabangako muddugavu abeerawo era wenamugamba nti wembeera ye yalowooza ndi mubbi mulimba osegedde yamala ofcourse nanetondera yantwala weekend nembeera saturday sande kuba tebasobola kuta muntu mande ne banvuga ne bankomyawo nenjiga era kati nze wenjogera ku by omuntu omumukwata nga talina mpapula ebulaya mba mbitegeera lumbu yebamukwata wanu abamukwata poliisi eri awo ne bamutwalako mu kkomere erimu eryeri yalinanye ekkomera e, gundi baraksi y'amagye then ne bamugjaawo ne bamutwala mu immigration detention center bw'oba bino obyagala genda ku peegi ya muwaddanku nyingi ojja biraba n'ekkomera baliyita batya ekibuuzo bamugjeyo ye era muwaddanku nyingi yazze n'ayogera nti batadde frederick lumbuye actually bamutadde conditionally not unconditionally conditional bwe bakukwata ne bakuteeka mu ezo sente z'abantu abatalina mpapula e bulaaya woofuna looya kitegeeza okuprosesinga empapula zo ng'osabye podcasairam mu nsi yonna kitwala bitwin emyezi esatu n'emyezi mukaaga kubanga ekyo kibeeramu okuprosesinga empapula n'okusaba ensi gy'oyagala okugendamu ensi eyo enekukkiriza oba n'eyo gy'oyagala okusigalamu kubanga convesion convesion ge mateeka agafuka ensi yonna agafuga abantu aba batalina mpapu agafuga repatriation laws okwata omuntu omuzza mu nsi ye egamba tozengayo muntu mu nsi gy'avaamu oba mu nsi ye singa osuspectinga nti omuntu oyo wemuzza mu nsi is subjected to tocha otegedde hmm. kati byeyali ayogera byonna n'embeera yali e uganda ng'ogirabira ddala is going to be tortured that is one two njagala okwebaza abantu ba diaspora abaabeererawo lumbuye nalaba e uk baakolanga ekintu nga waliwo abasulawo waliwo n'abajja ku maca waliwo n'abakola batya ebyo bye mwakola byaleetera lumbuye omulagako ku state tv ya taki nga boogera ku lumbuye yes wano minisita olyemu yayogera n'agamba ti lumbuye tugenda mumuzi enkya ajja kuba wano because gavumenti ya uganda ekolagana nnyo neyataki t eyataka yali ekkiriza nga temanyi nti lumbuye agenda bazitowerera ti bannayuganda abali mu diaspora bagenda kuteekawo embeera era be batasiza lumbuye era mbagamba bannayuganda omuntu yenna bano bamukulu jakana bamukulu bonna gwomanya ayibeererawo bannayuganda bwemuwuliranga nga bamuyodde ng'oba alina ekikyamu kyatuuseeko muteekewo embeera nga gye mutaddeko ku lumbuye mutwitinga mukole byonna muwandike un nga bye mukoze yesu wane uganda nagambako tvm yakeeranga negamba lumbuye baleeta akawala ojuganda nagamba nti tebagenda hmm. kwogera kawala ako nagamba bagenda kutuuka okugamba nti lumbuye abadde atunda ogani lumu barikodinga omwana nga bera ali ne batakijjamu lumbu yabaddenga wano ng'alya mputa byabadde asinga okulya mputa ngaera ayagala nnyo okulya ebigere byemputa kati ekyo kigambo bakyerabire ne bakikuba ku tv ne batuuka n'okugamba nti lumbuye abadde wano ng'atunda ogan byonna babikola nga bamanyi takegenda bawa lumbuye lumbuye watuuka wano atuuke nga kwegamba bakola dda ground nga ne uganda bamwetamu adda nga mmaliriza njagala okugamba gavumenti ya wano nammwe abatulaba aba cid nze manyi kakati mukalabagana akatambi issu teri ku lumbuye naomu nakwata lumbuye kuba kakati kyafuuse kizibu era bannauganda mbagamba ezo emboozi zamalwa zebagezako okugamba lumbuye yajja e uganda yali kenya isimanyi yali guru yaliwa ebyo waliwo babuloga bebaguze okuba bibalaga ekyokubiri nalabye youtube omu eyagambye lumbuye oba bakusiba ndagako kyagishiitiyo kakati bannange woba olina youtube channel baki bwoba ekintu ekimu tokimanyi tokyogerako bwe bakuteeka mu immigration detention center tebakuwa charge sheet it is between bwofuna lawyer lawyer wo na court actually mugen ebyo byonna byonna biri ku peji ya mwadanku nyingi byonna nekkomera lye baasibira mulumbu ye gyeriri gwe oba owulira oh, anti waita investigative journalist genda yo oba liwandiikire nze nali wano nensoma enamba nga dana tune bwe yatugamba yabooking e, eddagala mu uk nenkubayo gundi medical gundi health medical center nembuuza nebagamba no otege kyenkugamba mm. kakati gendayo nonyereza aga makomena gaba ne website yago gakubira ogagambe nti ndi munauganda ndi munamawulire njagala okubuuza omuntu gwe bayita fredrikirumbuye yaliko mukomera lino dani okujja naawe noyogera byototegeera isu njagala okumaliza gamba gavumenti ye uganda isu teri mukukwata lumbuye kirumira yagenda nga tetumanyi waliwo version ezigenda okujja balumbuye ne bajja bakaye bazze bamukulu jakana bazze abantu bangi nnyo nowojjawo wisidomu abagenda okujja ate basobola okuba ne bajja ne baba bakaawo okusinga ffe isu ebiruma bannayuganda kyekikulu munnayuganda ali e bulaaya agenda mu embase n'asanga omufiripino nga yali ku reception munnayuganda ali e, mu uk baŋambye era nonya ambasada we uk ambasada we uganda euk embasa ya uganda ye uk bakuba amasimu tebagakwata baggula olunaku olwo lumu bwe luti bannayuganda bali euk betaaga buyambi naye tusasula ambasada konsolati weri nzigule imean mwinagiggula tebayamba bannayuganda otegere kyengamba mm. byebiruma bannayuganda kampunzikene kino nalaba wano president museveni agamba bobwine awangudde mu buganda neerabira era bamugamba beerabira omugamba nti ne busoga awangudde naye ogenda mu busoga tosobola kuleeta teeka mu busoga n'ogamba ti abasoga abalima ebikajjo one munaabiguzanga kaye wisidom alina licensi omanyi nti nno kati nowoba walima ebikajjo tokkirizibwa bitwala wakakira bitunda bateekawo abaana baabwe balinga bataano ebalina zi licensi ezo gweogenda n'olima n'obireetera wisidomu wisdom nagamba abuli ah, kiro ngenda gigula ebisatu ate ba wisdom betesa balinga opec kampuni ezitunda amafuta mu nsi yonna zirina ekibiina kyazo bakera ne bagamba buli baalo y'amafuta egenda kugulanga dola lukumi tosobola kuwakanya kuba bebagatunda kati baddira ebusoga ne batekawo abantu balinga bataano kumi be balina zilicensi tebalima bikajjo bw'ogenda n'obirima n'ojja mu bo ne bagaa tubigula kati bo omulimu gwabwe bitwala wakakira <laughs> ekyo kimu ne bakola netteeka wadde olimye ebikajjo tosobola kukkirizibwa bitwala kenya bitunda toyina option ebiruma bannayuganda we mutabikyuseemu enkomerero yammwe egenda kubinyo egenda kuba mbi nnyo nosinga bobuti enkomerero yammwe egenda kuba mbi nnyo fenno tubaagala kubanga tubalabula mukulu jakanono byayogera tayogera nti nno tabaagala abyogere mukyuseemu kubanga ayogedde ekintu nti mukyayina ki time if you don't change now kubanga ababalinanye babawaana buwanyi olasanga minisa nga yogera ne president nga tasobola kuteesa kintu neki president kyayogera kyagala ye muzeeyi ye muzeeyi nga nawe wazze ate kati naye omuyita muzeeyiunzika unzika lekeddaawo ewebale eh, mukulu simon jakana as a lawyer ebigambo bino ebyogerebwa okuva eri mukulu frederick lumbuye mm. obyogerako ki bano bagamba tabadde mukomera kayayina akyayogeddeko n'agamba tivi zonna zaba nrm embeera eyo ogiraba oti omwaka gwa 19 mwatano mu omunaana tulina ekikolwa ekyakolwa gavumenti ya bungereza ngaekikola eri gavumenti y'obwakabaka bwe buganda ekikolwa ekyo bungereza kyeyakola yali tenatuusa kwagala kutabwetwazebwa ggwanga uganda n'okuzzaayo obuyinza obwajazikibwa obwakabaka bwe buganda wabula mu kututunuulira bungereza yapimira empagi mu kibira mm. n'ekola ensobi netegeeza omwe yali mu intelligensi waabwe gwe baita peter n'abaga nti tugende kenya tulabe gavana aliyo asobola otutupangisiriza kuba masayi abamatw amawanvu bano mm. bajje uganda batandike okukozinga havok n'okusaawo embeera etaleeta butebenkevu bwe bava eri ne bajja wano ne babagabanya mu bibira byaffe ebyobwakabaka bwe buganda ebyenjawulo hmm. ne batandika okutta abantu awatali nsonga obutemu bwe basaawo obwo hmm. bwe batandika okukola obutemu obwo gavumenti ya buganda ne wabaawo agibbirako mu magezi nti obutemu obukolebwa obwo bwalibanga bupange mufeeyo nnyo okulaba obutemu gendo kijjawo ne waliwo omutego bungeza gweyagala obubatega saabasajja kabaka n'alagira abasajja be ab'ekyama bagezeeko okutazaama ebifo ebyo gye bagamba gye bali obutemu bakwatanga buli masayi ngaayogera ekigambo eki ntwala ku poliisi naye omulamuzi omu ye yategeeza ssaabasajja kabaka nti abantu abo nsinza mu kkooti eyakisekwa bwe babanga abategeeza nti ddala gwe bakwataga nti muntwale ku poliisi walibawo omutego kubanga mu ggwanga uganda ne mubika byaffe atano mu omukaaga temulimu kyetuyita bamasayi nakikula kyabwe temuli tebaliimu naga nti bulina gwe mukwata kino nkiwa magezi gange nga sigabulamuzi agekinamateeka mumutte bagenda okitegeera buganda netandika okutta abantu abo gye bakola ki gye bali omuzungu naga nti aa eggwanga buganda lisajja kudde era kkulu omutego gwetwali tutegese gulabika nga guyise butaka naye omutego ogutegeera dokita baali kye bagenderedde kyali kimu kwe kussaawo embeera eraga nti eggwanga buganda ne uganda bakyali bato tebalinatuuka kuteerwa bwetwaze lwa hmm. bakyettiŋŋana mu nettiŋŋana ekyana ekito nabwakite ku nsonga ebitambula mu ggwanga n'ebiriwo bikyayinza okuba mu elementi y'emu kwabo bannaffe abakwatibwa ne badda wano oba okwagala okuswazibwa okukakasibwa nti baseetezebwa we bali tebaddamu kumanyikibwa naye nga baweereza eggwanga lyabwe likewise government yene yajja yenanyini bikolobero bw'oba onyonyola ekigambo atrocities mu ggwanga lino osekana gavumenti ya museveni nabo yajja nabo abali mu kigambo fronasa nga bakyali e tanzania bye baakolanga gavumenti ene kyayibwe likewise bakyabiinamu no experience ya myaka makumi ameka okusobola okuttaanya omuntu omuteekako estatement egamba nti oyo bwati bwafaanagana n'abaana baffe babutakuzibwa abavudde mu maka agaba gabalwanyi nibegatta ku bibiina eitha nupu oba fdc oba wa bayiga emitego gyegimu bwe bakukyawa nga owabula nnyo nga bakulabamu ekyamagezi nga bakuteekako nti kiagenti kya gavumenti mm. kyajja kya nn lwakikyo tebakikwata bakwatamu fred lumbuye buto bwa birowoozo mm. bwebatawaanya kaakati nakino bwe kiri bukyayinza okukeera enkyanga gwe ekintu okyabiddemu anga emu tegeeza baliwo nti ddala kitufu batugambye byebyo abaffe procedures gyeziri mm. bwe tugobera ekintu kitegeera muto wange abagambye ekintu ekiri mu layini y'amateeka nenga nti oba kaye wisdom ono ayagala okufaanaganamu kitange katono mm. bagolilalians baalima b'omu nsiko omwali bakaindo tafiire his excellent president kagame nga talinaba kuvaawo wano mu kyenda mu esatu mwalimu oyo gwe bayita eyayogerako owamagye uh, felix kuraije n'abasigalidde batuka okubuuza naye mwami nadduyo oyo yatukweka bye yasoma ebintu byanyonyola abantu bano ebyamagye bisituka ku experiensi yokugamba nti musomesa busomesa mm. yalibanga abaganda abo balinamu enkola yaabwe eyakaffe kye nga teyatubuulira naye bwanyonyodde ensonga ya convesion nemanya nti uza omukaye yeyasooka mumateeka twakaffe tetwasoma <laughs> kale mukyakinyonyodde bulungi kyesatega kuddamu naye nga kyentukako kyeki nti ekintu ekikwatagana ku gavumenti okuttirira bano bakiinamu experiensi gwali gyolini nga ne bwona oyagala okopoofu bafaanane okootakoota mugaalumonde kyetuteekeddwa otwala kyekiriwa ebbanga lyonna kitegeeza abali ku flashat channel ne youtube channels ezisigadde bannauganda ekintu kye bayita okuggyawo obulimba n'okujja riboni ku maaso g'abantu ebasibiddwako oteekwa kujja na facts ezireasonable nti bwe mba mpakanya gundi nteekawo kino mm. kyenagambye uh, owekitiibwa honorable katolu bwama nti mu bwakabaka bwaffe omulongo kato takula naye ennyukuta mu bayibuli esoma ekirungi kyeyali eteeka ku yesu nemugamba nti ojja kuba mukulu mu buto ne mukulu olibeera mukulu gezaako kuva ku ddaala y'obwakato endowooza ogisse mu ddaala y'obwawaswa <laughs> ompulya bulungi dwaki <laughs> ensonga ng'obadde honorable ate ng'otudde mu mpisa y'obwakabaka bwe buganda n'ogibulukukiramu mm. omuganda tatamwatamwa na byatategeera mm. eyo si nkola yaffe nabwakityo bw'ogamba nti fred lomboye yajja wano era abaddemu nebyo bemutulimba mugende muzanyire eriddikoyi waliba omutuufu in one way odeyaza naye ekikakasa obutuufu bwo kiri ekintu ekyo kimu pluf etteeka hmm. litugamba he who hasat hmm. must pluf kaakati katolobwama bagagga mbalaba ne lwasa bagereesa nga balya kukasente kaabwe n'ebyennyanja hmm. akwate ku sente zezimu ezo mu bugagga ayinza okuba nga bubateziweza kuba namulaga nti ah, lwasa kati gwonsingako nze sinakutuuka yewole ku lwasa <laughs> akwate esente alinnye ennyonyi agende ettake agente ntandisa investigations zange bwe navaawo negenda ettake nasooka kutunuka bwe fredom bwebaga nti yali asula nabamukwata negenda ku polisi yamwegaana neninya train okugenda gyebagamba ekkomera gyeryali oba detention center hmm. gyebamukuumira nentuka nebaga nti tekituufu ono tumanyi linnya lya fredi lomwe hmm. onfuna bulungi hmm. addemu atutegeeze nti naabo ababadde ba blogers ababadde bayogera bino eri tebabadde eyo ngenza obatazamanga buli omu yateekawo emboozi ye kibayita ekiboziboozi mm. ajjawa n'obukakafu bwa air ticket mm. neri gyatambudde niwaba tasituse intelligence tegana so otteekawamu omwana mu ssente n'atambula kubanga bubo bagagga mm. eyo ye uganda gyentegeeza abaana ba nupu nga tonnadduma kugamba jjakana baamugula ngaokimanyi osobola otteekawo element egandi tikyo sebankyanadduli byebimu bye baasomesa nga bonna tunuulidde enkwenge mutabani wa moyo wa people power eyayita makanga, makanga jeffers naga nti ebwebitu bwe byakula nemukoyayo ka episode katonotono nga kakuyigiriza si kuyomba mm. naye ebyobufuzi binongo nobaamu n'amagezi jangu nekyetuyita clarity eyekintu kyogenda okwogerako bweba oyaga kusimulawo bukyamu mm. ewanupu kijjamu etuga nti ddawe tuli wanywevu nonalemu aveyo yegatte ku kibiina kiriwo naye bwe tunateekamu emizanyo gyokuba abaana bato kubanga gwewudde kamenya byalibanga tugereesa mm. ogereesa biki ebyekyana ekitebi ekisirusiru noga nti jakana mugule kitabo kyanadura eh. bankwe ebobatu babasomesa elementi yemu nemubuuza ebibuuzo byange byebatanabakwanukula yes temwagala kulya ku kigambo kya nrm njagala kibategeeza sibangako wa nrm mu ngeri yagamba nti ekibiina na principles ndi wa nrm olwebigendero ebyo byebajje nabyo bano byebabuukako obuvubu kibi kyazimba eggwanga ate ekibiina kikwasibwa gavumenti nga bwe ndirooya nina kubanja bubangi <laughs> nze okukeera nkyokulaba wisdom kayenti wa nop mm. nekyo tekirina mbojjanye yonna ebbanga lyonna principles bbiri kasitatambula naki nti eggwanga lyange n'abantu abalituddemu kiwedde naye byatumpulidde kamenya naye okusitukaawo naga nti mutani wane lyazze ngaolinga agamba nti uh, uh, nakyeyitize nga omusosi wamaki mm. wamenvu tebali gwe bayita etandikire awo limu yasooka kasukayo asatu ebyokuna lye lyamukamu mbuuza nti ekyakulese kiki mm. kulya kususa mm. nabino ebyobufuzi magezi ag'ensibo kakati mukadde waffe gwe bayita katolubwama honalebo ebintu tetupaaluuka bupaaluusi nabyo mm. tinayiga okubaako wenyumiza emboozi ono si katemba wetusibira emba oh. ti aa nayiizaamuko ku mboozi katono enenyumira etya abantu nosooka weekolera katemba gwe kennyini osobola mutunulamu ogenda muweeri bwokola rehearsals n'ebyobufuzi obikulembezesebwa amagezi gamba nti baatusibageeri era tebaniyaga nti newankubadde kitawe yakuzaala oli wa nrm tiyaŋambako nti amagezi genkwadde wesibyaga nti nkwadde magezi sibikokyo fogatyusaamu otekemu generation ejawo mutambule ne generation zabannamwe bukeera encyanga jakana nadduli wa people power ekimugattayo kiki nabigendererwa nabwekityo bwe tutekeddwa okutambula ekyo kigamba nti fred lumbuye bamugambye nti abadde muno ate kakati eh, diiri wa gavumenti abadde agikolera fe abayivu era basomyeko ne mu ggwanga lya buganda tekitwetagisa ga nti gundi yasoma wabula isensi y'obutege bwe etali magezi masome tutegera okwawula obulimba n'obutali buki ekisembayo ku kyo ekyokulabiraku ku fred lumbuye ah, mwaka gw19 33 37sor tulina gwe twali tuyita intelligence officer abaganda gwe bayita luboti naye nga olwa sparing n'enjatula yeyali robert kati bo nekigerega ti aruboti naye ruboti yali kakensa mu bya intelligence nga mulungi batuuka e, gavumenti ngaeyisiza etteeka ly'okuwera walagi mm. onfuna bulungi mm. omungereza n'aleeta etteeka eryamukuba akalipo n'ategekawo abantu beyagula ababe benyininyini n'abayindi bakole amacupa agasobola okugjako nga gayimiriza abasigalidde abafumba walagi kyebakolanga ngaokimanyi bukere nkya nga webase nebajja mulujja nebasimamu ecupa nebagiziikawo nebategeeza kubanabo abalonda nti cupa twagiteeka mukifo kiri bwebajja nebatandika okunoonya mbu bazze nembwa nobubwa obwo forensikiwa ebiseera ebyo embwa yakomaa mukunyiriza walagi waali negenda likuwalagi naye ticupa yino weeri ono tumuyimirize licensi tugimugjeko bagendanga na buli kimu ekikyo lubooti abuuza nti naye ebintu waliwo byetugenda okukola nga bigenda kutuddiranga bungereza tuyimiriza ensonga yakugaa nti tufumba walagi naye ecupa ezo tuzitegera tutya weziri nava ku kyokunonyereza abafumba walagi nasooka anonyereza butya ecupa bwezijja mu makaago mm. kuba yali takitiikiegi mm. kusima tekayo ecupa ya walagi mm. luboti bwamala okkigwamu awandiika lipooti ngaennaku z'omwezi kumi na nnya agasiti 1938 nti ekifuba kyenzudde wano nti bungereza tukyalina emizannyo gyekyana ekito ekigenda oswaza bungereza n'ekitiibwa kyayo nga tuli mu bifo ebyamawanga amatwale nalisabye nti ebintu no tubijjemu amateeka tugateekengawo nga gali fulaati yali awonya bali naye nga gyava mm. onfuna bulungi mm. nabwakikyo bannaffe nga tuli mu byobufuzi ebinazimba nti nkwana jjaka najje mu nuupu nkwana kayekomawo mwenaalemu mutabani wagundi yadduse mu nuupu yazeemu ki Mm. mwenalm ekitekeddwa tekawo sikuwayiriza mm. sikukonjera sikutemerera ekitugatta kyekiki wayogeddeko nti tubagalamu saavisi saavisi nabagaliza emirembe gya katonda emirungi newankubadde muyinza okwaga puroguramu yeyongereyo nze dokita nsiibula misana <laughs> nkomye wano okomyawosongerako eh, eh, nolwensonga yagadde nekintu kino omanyi hmm. eh, baibuli yegaa ekitala nanka nkisala esaidi nesaidi luba ti mwagadde nnyo hmm. nti byaleeta omungereza omu ataategera yandigambye omusajja ono robert ate byaleeta bigenda tugira hmm. eh, naye ate nga bigenda kutaasa bo abangereza era kyenkubiza bannange abantu abali mwenaremu abali mu gavumenti bonna leeta ekintu nokiba tekikukolera kati naye kiri kutaasa gye bujja eh. wewaawo hmm. nolwensonga eyo kituufu kyetujja kusuuka nonaku olwaleero nawe nkwaddeera nkusomera wagambye ti mwaleetaze emboozi eno yeyongereyo naye tuyinza otagisa nolunaku olwaleero tuli basanyufu nnyo we are very grateful era mwenna mulina abali ewo mbaagala nnyo mwebale kutwagala naye ate nziramu kino ekigambo kyente obagamba nti no ku mukutu ogwaffe guno tetuvuma ate tetuvoola abayomba banange badasa inbox mm, mm, mm, kyototegeranga kumesaji ekyo mbalimanyi nti okimanyi hmm. kakati okyaze omukulu oyo bali abasajja ababulira nanka nibajja hmm. ku gundi bo benyini abanaakawunti nga asatu nagamba nemune bali awo they are paid to do that nga ye asobola okukima ojjukira omuwala gwe nagamba oli eh. eyali gundi dane bayogerako nga buli wengenda wakolaki namukubira naa era yagamba wisidomu nalyawuwo zebampadde kukola ogwo kakatidont be tobeeranga mwabo bajja kujja oba abenale mubazibu basobola osobola okulaba omwana wo ku facebook ngaayambadde akofiira kanuba ne t-shirt walayi nga ajjidde ku mission egi newewunya n'okwewuunya eh, so never be but that do a program nze kyensaba mukulu jakana genda era muzeeyi mutugambire agende mu maaso mu kusomesa ffe abayizi weetuli bali boolaba abatamutegeera ono byayogera gwe jangu oyogera ebibyo tulabe simpas that geowulira kati kankubulire omusajja atuuse nagamba oli munyarwanda kati wisidom okuyita omunyarwanda lwaki oyomba nga oli munyarwanda kyayogera jangu wenyonyoleko programu waliwo boogaana erajangu onyonyoleonyonyole ebintu nogaho gwe jangu mifo kyokuyomba naye nnina omuntu gwe nalaba ng'agamba abakwate ejjakana abakole batya kati neŋamba nyonyola byayogedde bikyamu mufo kyokugamba siaidi mundiriddawa lwaki temukwata omusajja oyo then awuwali ekikyamu nze wesategerera eh. omukama nge mubezi baffe tujja kuddamu olundi obaffe tunagivuga tugende eri mu nsozi era nejjaka mm. ntubeere tuwayemuko kuba kikola nyo amakulu every program singa mbeera nga kugamba owulyako side ne side eh. kugamba neba very much interactive sonora tukwebaza akadde ko tonnaku olwaleera atejaga nyo okujja mu nsozi jasobola kubanga bacyaŋŋanya okuva mu kampala webale kukkiriza mm. okutulamu naffe era mwena mwena abatulaba we are very happy mwe okukkiriza okula programu zaffe but temwerabire okusigala nga mu interactinga awamu ne mukulu bya rugaba nga onagambye namba bya rugaba eri 0772980933 mwamukubireko tulabe nga bwe tusobola okutambula olwa uganda ne buganda nyaffe tuyinza otasuka olunaku olwaleero